η ομάδα πρωτοβουλίας για την ανασύσταση του Συλλόγου εν Πελοποννησίων καλεί όλους τους Πελοποννήσιους που διαμένουν στην Κο προκειμένου να αναγεννηθεί ένα σύλλογο που επί σειρά ετών συνέβαλε και πρόσφερε στην ανάπτυξη του νησιού. Τηλέφωνα επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγγραφή μελών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο μοριασκο.wordpress.com και στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook με τίτλο «Σύλλογος εν και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στη διεύθυνση μοριάσκο-gmail.com